ਦੱਸ ਤੇਰਾ ਹੈ ਡਾਊਨ ਕਾਸ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਹੱਸਦਾ ਸੀ ਮੌਣ ਕਾਸ ਤੋਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਚੱਕੀ ਖੜਿਆ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਆ ਕੌਣ ਕਾਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਚਾਂਦੀ ਚਮਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਤੈਨੂੰ ਫੜ ਥੱਲੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕੰਨੇ ਆਏ ਇੱਥੇ ਭੁੱਖੇ ਫੇਮਦੇ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਤੇਰਾ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੁਸੀਬਤ ਤਾਂ ਮਰਦਾਂ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਐ ਦਬੀ ਨਾ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਸਵਾਦ ਲੈਂਦੀ ਐ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੂੰ ਤੁਰਿਆ ਇੱਥੇ ਬਦਨਾਮੀ ਹਾਈ ਰੇਟ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਕਰੇਟ ਮਿਲੂਗੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਡਬੇਟ ਮਿਲੂਗੀ ਸੱਚ ਬੋਲੇਗਾ ਤਾਂ ਮਿਲੂ 295 ਜੇ ਕਰੇਗਾ ਤਰੱਕੀ ਪੁੱਤੇ ਤੇ ਮਿਲੂਗੀ ਫਿਰ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਕਰੇਟ ਮਿਲੂਗੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਡਬੇਟ ਮਿਲੂਗੀ ਸੱਚ ਬੋਲੇਗਾ ਤਾਂ ਮਿਲੂ 295 ਜੇ ਕਰੇਗਾ ਤਰੱਕੀ ਪੁੱਤੇ ਤੇ ਮਿਲੂਗੀ ਫਿਰ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਕਰੇਟ ਮਿਲੂਗੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਡਬੇਟ ਮਿਲੂਗੀ ਸੱਚ ਬੋਲੇਗਾ ਤਾਂ ਮਿਲੂ 295 ਜੇ ਕਰੇਗਾ ਤਰੱਕੀ ਪੁੱਤੇ ਤੇ ਮਿਲੂਗੀ ਆਓ ਲੋਕ ਵੱਟੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਮਾਵਾ ਕੁੱਖਾਂ ਦੇ ਕੌਣ ਕੁੱਤਾ ਕੌਣ ਦੱਲਾ ਕੰਜਰੇ ਆ ਕੌਣ ਇੱਥੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਤੇ ਲੀਡਰ ਫਰਾਉਣ ਦੇ ਕੇ ਆਟਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਟਾ ਲੈ ਕੇ ਬਾਅਦ ਚ ਪਾਟਾ ਤਸਵੀਰ ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਾਲੇ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਘਾਟਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲੋਕ ਤਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਕਰਦੇ ਕੀ ਗਾਲਾ ਇੱਥੇ ਤਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਉਹ ਤੇਰੀ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਚ ਫਰਕ ਹੈ ਕੀ ਅਕਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਲੇਟ ਮਿਲੂਗੀ ਅੱਜ ਬੋਲੇਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ 295 ਜੇ ਕਰੇਗਾ ਤਰੱਕੀ ਮੁੱਤੇ ਹੇਟ ਮਿਲੂਗੀ ਤੱਕ ਕੇ ਤੇਰੇ ਦਮ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਫੁੱਟੂਲੀ ਕਿਟਾਉਂਦਾ ਕੋਈ ਚੰਮ ਕਰਕੇ ਕੌਣ ਕਿੰਨਾ ਰੱਬ 'ਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦਾ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਐ ਜੱਜ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਝੁਕਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਕੋਟਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਫੱਕ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤੂੰ ਰੋਟਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਇਹਨਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਵੀ ਐ ਪੰਤ ਕੱਲਾ ਖੋਟਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਓ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਕਰੇਟ ਮਿਲੂਗੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਮਿਲੂਗੀ ਸੱਚ ਬੋਲੇਗਾ ਤਾਂ ਮਿਲੂ 295 ਜੇ ਕਰੇਗਾ ਤਰੱਕੀ ਪੁੱਤ ਹੇਟ ਮਿਲੂਗੀ